حياتي هبصل المماك اللي عايش معاه في الخالي بعد الراب جزائري خليت كلشي كيتناقص كيتناقص كيتناقص باقي غادي نتيري حيت عندي